Всім привіт! <clears throat> Прийшов рахунок за світло. Прийшов на моє ім'я. Ну, в принципі, на моє ім'я і не приходить, але приходить до всіх приблизно однакові рахунки. Це рахунок за електроенергію, за газ і за все інше приблизно так само все виглядає. Замалював я все чисто з естетичних поглядів, бо це не моє і там не є нічого страшного, просто щоб не було лишньої фігні. І скажіть, будь ласка, от приходить людині такий от рахунок, і що має розуміти? Що це таке? От я дивлюсь на це, я не можу поняти, що це таке. І це не тільки у нас, це по всій Україні така херня. Десь трошки варіанти получше, ну є, звісно, і такі просто ну, ужасні варіанти, так як в цьому випадку. Просто це вже самий гіблий такий капець, який лише може бути. По-перше, отак як він криво є, отак він і був вирізаний. По-друге, тут ніфіга не понятно. Абсолютно. Я, типа, розумію, де яка сума, що треба платити, це я понімаю. Але повністю оце все я не доганяю. Для чого так багато лишньої херні? Чого воно так галімо так виглядає? Я просто не можу на це дивитися скільки вже років підряд людям приходить таке гамно, отаке неяке, де нічого не ясно. Я не знаю, це або до людей відноситься як до ідіотів, або там сидять як ідіоти, які це друкують. Я схиляюсь скоріше до другого варіанту, бо нормальна людина хоч би трошечки подумала головою, що вона робить. Ну я не розумію, їм що, в прикол втикати у цей капець. Так як Нео дивився в екран в матриці і там фіг зна що появлялось, а він в тому щось бачив, то це по приблизний такий похожий варіант. Ну, бо це неможливо ніяк пояснити. Що не можна зробити якийсь нормальний такий рахунок, де все ясно і понятно, де окремо написані оці всі обов'язкові речі, типу звідки, від кого, з якого це регіону, з якої області, всякі там номера, всяка оця херня, що тут є, Оці сайти, заходьте до наш сайт, оцю всю херню, що не можна десь окремо написати, окремо впарити оці всі можливі тарифи, окремо впарити лічно твої тарифи, по яким ти користуєшся. А що це таке? Я так поняв, що це справа якийсь відривний талон. Кого він, для чого, я не розумію. Ніде не написано, для чого він взагалі. Наприклад, я, наприклад, тут уявимо, що я поїхав в дитинстві, там, наприклад, в 14 років за кордон. Сидів там з мамою, наприклад, вона заробила кучу грошей, дала мені, я купив, назад вернувся в Україну, купив хату, провів туди електрику. І тут мені приходить такий от бланк чи чек, чи що це. я, Коротше, рахунок оцей приходить. І скажіть, що я маю тут розуміти? А в мене, наприклад, немає ні друзів. Я не вмію розмовляти, я не можу ні у кого запитатись, у мене нема комп'ютера написати, нічого. От у мене я живу в горах, наприклад, у мене крім корови і кози нікого нема, і мені приходить такий рахунок. Як я маю розібратись, що це все означає? Я не розумію цього і цих людей, які це роблять. Це ненормально, це треба міняти. Бо ці всі речі вже задовбали. Ми поживемо в якомусь ужасі, такому ще що той Радянський Союз він ще не вийшов. І ми далі живемо, продовжуємо жити у цьому гамні просто під іншою назвою. Ну, звичайно, що більшість речей набагато сильно змінилась, за це я нічого не кажу. Але от такі от речі, типу як оці е, рахунки, вічно хочеться сказати, бланк чи чек, щось таке. Такі речі, як ці рахунки, то це повніша катастрофа, це просто срака. Це нереально якось це поняти. Це таке віща, що якийсь психопат сів за комп і надрукував, йому принесли такий списочок на листочку, що має бути. І він сів і в Excel розбегкав ці клеточки і напечатав що-небудь де-небудь, аби лише все, що йому принесли, туди вмістити. Бо того, що я цього не доганяю, і, і, навірно, я цього ніколи не пойму. Це ж можна зробити якось нормально. Нормально, просто щоб сіло двоє людей. І десь нормально рішили оцей дизайн цього дебільного рахунка. Це ж неможливо просто. Я не знаю, я рахую, що це неправильно і що так не має бути, що повинно бути якось по-нормальному, більш-менш зрозуміло якось, бо це як в тій матриці, ото екран, це реально якийсь повний капець.